provtagning. Hej allesammans! Hej hej! Här sitter vi i Kina, i Peking. Och eh, vi är faktiskt framme vid slutet på den här resan. Det är sista dagen. Idag åker vi båda hem. Ja. Uh, det är så hemskt mycket om ursäkt för att vi inte har förlåt. uppdaterat tidigare. Men har, vi har ju som sagt eh, spenderat uh, två månader ifrån varandra. Det har varit en väldigt märklig tid. Vi har inte setts på två månader som sagt mycket dimmigt eh, vad vi har hittat på eh, de här två månaderna. Ehm, ja. Vad gjorde du Tord? Jag spenderade ju um, två månader på ett hotellrum i Bangkok. Det är en dimma. Jag uh, träffade en trevlig chilenare som hette Enrico. Uh, Enrico, och, hette han det? Uh, ja. och jag bodde i hans rum i, tills, tills han kastade ut mig. Och då tänkte jag att det var en bra idé att göra någonting annat så jag tar mig till Popayán, som är en ö bland många, besteg ett berg. Och vem var inte på berget om inte Henrik? Det stämmer. Eh, jag i min tur hade faktiskt eh, dragit till Kina. Eh, här i Peking. Spenderade större delen av mina två månader på gatan. Ehm, var gatumusiker Och spelade någon jävla kinesisk harpa. Men alltså att flytta till Kina och börja spela musik på gatan eh, har verkligen, verkligen gjort mycket för min lycka. Och särskilt att spela akustiska instrument liksom. Att inte hålla på med den här... Alltså jag kan inte fatta att jag har på med datormusik. I 17, 17 år har jag suttit med en jävla dator, så jävla själlöst. Så jävla stelt och tråkigt. Det här är grejen alltså. Jag har äntligen hittat hem när det gäller min musikaliska karriär. Det är väldigt dimmigt alltihopa, hur som helst. Uppenbarligen så uppskattas inte min musik så det är jättemycket. Uh, eh, slutade med att min harpa blev sönderslagen. Jag bestämde mig för att det nog var dags att åka någon annanstans. Och då begav jag faktiskt mig till Thailand. Koh Phangan. Uh, eh, den här ön som det ska finnas ett stort berg på som hade någon typ av magisk livskraft och energi där uppe på toppen och man kunde sitta där och meditera och... Uh! Hur som helst. Jag drog dit och uh, Tack för att du tog det. Ja. Det var, det var ett fint ögonblick. Ja, vi återförenades på ett fint sätt där verkligen. Det Känns som att vi hittade tillbaka till varandra med ny, nyfunnen kärlek på något sätt. Vi, vi eh, ja. hade en väldigt trevlig vecka därefter där vi verkligen eh, gjorde raka motsatsen till vad vi gjort innan. Det var verkligen väldigt opsykotiskt. Det var verkligen bara raka ja. rör. Alltså som man, för att finna sig själv, så måste man ju göra manliga saker och det var det vi gjorde. Eh, vi körde mycket motorcykel, eh, tränade... Hård träning? Ja, olika fysiska aktiviteter som ställde liksom vår, vår, vår kapacitet på prov. Uh, ja. Vad har vi mer att säga? Ja. Vi kan kanske berätta lite grann vad... Alltså, allt som allt, vi kan väl avrunda och säga att uh, det har varit en väldigt omtumlande upplevelse. Ja. Vi har lärt oss mycket. Känns som att det har gått starkt ur den här upplevelsen. Jag vet inte hur du känner? Ja, mycket, mycket, mycket starkare. Jag känner mig Eh, dubbelt så manlig nu mm, faktiskt. Mm, jag känner verkligen detsamma och jag känner att jag är redo att uh, anta nya utmaningar som jag inte var redo att anta innan. Uh, Europa, here I come. Ja. Skulle man kunna tänka sig att göra det här igen? Nästa år kanske? Absolut. Absolut. Absolut. Inte, en, inte, en, inte, en, inte tvivel. Jag skulle... Nej. Jag hoppar på bussen, Ring flyget, imorgon. tåget. Jag kommer. Inga problem, absolut. Det har varit underbart verkligen och eh, jag önskar att ni kunde ha upplevt den här underbara resan med oss. Allt det vi har lärt oss, vi avundas er inte längre. Det har varit helt underbart.